Hola, bienvenido a este vídeo en el cual os quiero enseñar un atajo de teclado que sustituye al botón derecho del ratón. Es algo que, aunque parezca una tontería, os puede servir de gran ayuda en algunas ocasiones. En mi caso me sirve bastante porque no me funciona el botón derecho de mi portátil, del ratón de mi portátil. Bueno, pues aquí tengo el teclado, lo he buscado para enseñaros qué teclas son de F, más F10 son las que hay que pulsar al mismo tiempo para tener las mismas funciones que el botón derecho del otro Así que nada, me despido y os deseo que tengan un buen día. Un saludo.